看毕业典礼要用的东西，看看我发现什么。 校的 Rec Center 运动中心，今天原本我有就是报名练腹肌跟那个屁股的课程，结果他好像取消了，然后所以他说现在进来那个运动中心我们要预约，然后因为我没有预约，可是他还是就是很好心的让我进来，因为我是有预约课程，可是那个课程取消，而且他们没有通知我。 好，现在呢，我就在走操场。哦，哈哈，就现在你进来这边，你都要戴着口罩来运动。其实还蛮热的，我刚刚有走一下踩步机，大概十五分钟吧，就已经满头大汗了。那我大概再走一下下就好了。现在都要预约制的。 还是什么只开放社团？这个部分就是变成好像电玩的地方吧。哦，准备要回去了。 是呈现在风中屹立不立不摇的郁金香。他们都有点偏左边哎，好好笑。向光哎，向阳性的关心，他们都比较偏左边。照近一点的。 <laughs> 好了。女神在买她的冰淇淋。六个天鹅。 跟徐拉来城堡， <laughs> 等下我看一下，这里超美的，超美的，耶！这里是泰勒斯拍 MV 的地方，那什么 <laughs> Blank Space，嗯，它真的好明显。 个 get 就是泰勒斯骑马的那个 get，其实。 那个结束 MV 的部分，就是他不是把那个男的车子砸了嘛？应该是这边。要看这，你要拍这。哦，对。他把车子砸了。砸车！ <laughs> 你要砸车？都是名车是吧？对，啊，对，对。 好棒哦！台了四点 n i 的喷水池。